Доколку се работи за иста извршна исправа, новиот извршител треба да продолжи со извршување на долгот од онаму каде пресходниот извршител застана. Согласно принципот на соработка на должникот со извршителот, должникот може да се обрати кај извршителот и да ги приложи изводите од банка, од кои се гледаат платјањата и да се утврди состојбата. Но при тоа треба да се земат предвид и каматите бидејќи тие течат до целосната исплата на долгот.